Ok, um, dalam video ni saya akan turangkan sedikit tentang cara kita gunakan scenes ataupun paparan di OBS Studio kita boleh tukar scene daripada satu scene ke satu scene yang lain so, kalau kita tengok di bahagian tepi ni kita ada scene satu sahaja so kita boleh tambah ataupun rename terlebih dahulu so kita boleh kata yang ni uh, misal katalah uh, scene satu kita boleh tambah satu lagi sin 2 so uh, caranya ialah setiap kali kita guna sin 1 apa yang akan dipaparkan di sin 1 akan ditunjuk dan bila kita berubah ke sin 2 kita akan berubah ke paparan yang uh, lain so kita buat dulu apa yang kita boleh untuk sin 1 ni contoh dia saya nak tambah image background so kita boleh carilah background kita tu alright mana-mana so contoh saya gunakan background yang ni dan ni untuk scene satu saya Saya akan gunakan background yang ni Okay contoh dalam scene satu saya tunjukkan webcam saya So saya pergi ke video capture device Di sini saya akan namakan uh, webcam Kemudian kita boleh pilih webcam kita Contoh sekarang saya hanya ada satu webcam di sini Kita boleh pilih Uh, resolution yang kita nak kalau kita nak contoh 30 kita boleh letak kat sini high quality Okay dia akan tunjukkan ke sini tapi kita boleh kecilkan lagi kalau kita nak dalam bentuk ni. Misal kata, okey ni sin 1 saya. Saya nak tunjukkan uh, beza sin 1 dengan sin 2 ya. Um, kemudian di sin kedua sekarang kosong. Saya boleh tambah lagi. Contoh saya nak um, window capture. Saya nak capture PowerPoint saya. PowerPoint saya, saya tekan okey. And then saya akan cari ya PowerPoint saya ni. Okey dah. Okey and then kemudian saya akan tekan biasanya kita tekan ke window graphic capture senang sebab kadang-kadang dia hilang. So apa yang kita boleh lakukan ialah tekan alternate. Kita kecilkan ke bahagian uh, walaupun yang kita nak tu. Kemudian kita gerakkan dia. Okey, so yang ni PowerPoint kita tapi background dia masih kosong. Jadi PowerPoint kita background kita boleh tambah. Contoh saya nak Background kita tambah image Background dia Background 2 Saya namakan background 2 Sebab saya pilih background ni Ok So nampak tak background ni agak besar Kita lebih kecilkan dulu Kita boleh kecilkan dulu background dia tu Susun ikutkan dark screen kita Saya kata saya dah nak macam ni So sekarang background di atas So kita boleh tarik ke bawah Powerpoint ni kita boleh overlay kat atas ni lah Nampak macam cantik sikit ok nampak so yang ni scene 1 bila saya ke scene 2 dia akan papar macam ni so bila kita start recording ataupun streaming kita boleh bergerak mengikut scene lah So sambil you cakap scene 1 kita bergerak ke scene 2 Kemudian kita boleh patah balik ke scene 1 jika perlu So bayangkan kalau kita ada uh, macam-macam scene lagi so, Kita keep on tambah So kita boleh tukar movement dia Dalam OBS dia ada by default dia ada fade dengan cut Tapi fade tu biasa kita boleh tekan tambah ni Alright kita boleh tambah lagi swipe slide dengan itulah Yang biasanya kita guna uh, swipe ataupun uh, ah, fade lah kan so kalau dia nak kita contoh kalau saya gerak sini dia akan swipe ok kalau tak nak kita boleh fade ok so itu saja tentang cara kita ubah scene antara OBS anda boleh cuba di sini alright so yang ni adalah uh, video capture device dengan background yang ni adalah uh, display capture untuk capture powerpoint kita and then kemudian ni adalah background so apabila kita buka start recording di sini kita kena beralih kepada powerpoint kita so bila kita bercakap di sini dia akan ikut juga apa yang kita sedang gunakan di satu sana selamat mencuba dan jangan lupa like video ini dan subscribe kepada channel saya untuk video-video berguna yang lain terima kasih